वेलकम टू रेंजर गेमिंग कैसे हो सब लोग आई होप अच्छे हो तो बहुत दिन के बाद आ गया एक नया वीडियो में और नया वीडियो में थोड़ा सा गेम प्ले और लास्ट गेम प्ले मेरा ये आईडी का लास्ट गेम प्ले गेम नहीं छोड़ रहा भाई ये लास्ट गेम प्ले किस इस आईडी का अभी देखो इधर क्या हो रहा है ये रिवाइव कर रहा है हम इधर लूट पाट करके इधर आके ये गाड़ी अटक गया ये रिवाइव करके इसको वैले फिनिश करते थे ये भाई लोग ये लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई हम उधर घूम रहे हैं और ये लोग इधर रिवाइव कर रहे हैं खुले में भाई समझाओ ये लोगों को इसको लूटपाट करके ये इसका तो लूट ही नहीं था देखो इसको देखो ये क्या कर रहे हैं भाई चूतिया इंसान होता है तो, तो इस लोग होते हैं कहाँ कहाँ से छुप छुप यार ये टोनी भाई इसको मैं नहीं रिवाइव दूंगा भाई जान जाया जाए ये नोबड़ी को नहीं रिवाइव देंगे स्किल चोर एक नंबर का है भाई रिवाइव नहीं दे देना बिल्कुल रिवाइव नहीं देना हाँ ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है ये म्यूजिक खाली लिंक में दे दूंगा जिसको डाउनलोड करना है बहुत अच्छा म्यूजिक है ये गाड़ी लेके आ रहा था इसको पेल दिया ये इधर से डबल बैरल उठा लेते हैं शॉर्ट गान अच्छा और एक के एक के में साइलेंसर लगा के चला लेते थे इधर क्या चला ये देखो रिवाइव करने भाई हम है कार में है आया है डरो भगवान से डरो रेंजर आया है डरो भगवान से भाई इन लोगों को कोई समझाओ यार देखो इसको बोलते हैं हेड शॉट ओपी वाला इसका बंदा किधर है मतलब दे देते हैं चलो बाय बाय खत्म इसका तो गेम तमाम चलो अभी मैं थोड़ा लूट पाट करके गाड़ी लेके निकल रहा था चलो ये फिर बोलते हैप्पी ड्राइवर है हम कोई टेंशन बिल्कुल रुको जरा सबर तो करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का आराम से लेने का ड्राइवर अरे गाड़ी मत फोड़ गाड़ी मत फोड़ फोड़ दिया अब्बा bye bye tata goodbye गया ये है प्लेयर मतलब बॉट मैं हूँ मैं इसको समझा प्रो प्लेयर इसको मारने के लिए टेक्निक लगाते हैं चलो इसको बोलते हैं ओपी वाला टेक्निक देखो hate hate hate hate hate किलचोर कौन किल चोर आर के आर के जीरो सेवन ये भाई कहाँ कहाँ से आ जाते हैं किल चोर मेरे ही साथ किल चोरों का भंडार रहा होता है देखो ये इधर किधर से मारे देखो अरे अरे अरे अरे अरे बहुत जगह खा रही होती अरे इसको अरे भाई देखो फिर से नॉक कर दिया चलो उधर ही चला जाता है सीधा इधर दो बनते देखो ये दोनों को बेल देते हैं अरे दीवार देखो यार स्काइलर अभी सोनू का ज़माना से जो स्काइलर का ज़माना है भाई हर बंदा स्काइलर ले सकता है क्या बताओ मैं ये घूम रहा हूँ अकेले में घूमता हूँ क्या बताओ ये लोगों स्काइलर स्काइलर में तो डीजे लोग छड़ा खेल ही नहीं सकते देखो इधर देखो ऊपर में फाइट हो रहा है उधर फाइट हो रहा है इधर जाल ये जल के साइड में रख देते हैं ये बंदा किधर है ऊपर गया कौन ऊपर गया इधर इधर देखो इसको हेड मारते पहले अरे यार चाचा किधर जा रहे है भाई क्या बताऊँ इन लोगों को किधर जा रहे हैं बस काट लिया हाँ मैं बता रहा हूँ ये मेरा इस आई का लास्ट वीडियो है और नहीं आएगा इस आई में और नहीं आएगा क्योंकि ये आई मैं सेल कर रहा हूँ तुम लोग तो सपोर्ट कि वक्त रहते इंसान सतर्क अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश दे दिया चलो आलू दे दिया अभी अरे चाचा क्या कर रहे हो अभी इन लोगों का तो प्रॉब्लम क्या बताऊं इसको फिनिश कर देते जो उस साइड हाँ राय को डैमेज पड़ रहे हैं भाई बंदर किधर किधर से मार रहे हैं अभी क्या बताऊँ अरे यार कोई नहीं आ रहा जाओ इसको यार के अभी देखो ये लूट का चक्कर में जाएगा जाएगा जाएगा जाएगा मर जाएगा ये देखो आके चला गया टाटा फिर कौन बदल है भाई छोड़ दे जोन में आने दे पहले में हीली कर रहे बाद में जोन का चक्कर देखता हूँ भाई भाई इन लोगों को बाद अरे ये किधर जा रहा है ये किधर जा रहा है अब ये नीचे के साइड से देखो ओ रहा दो बंदा दो बंदों को मैं पेलूंगा पहले पेलूंगा ये पूरा रेड नंबर अब ये लोग किसका किसका मुँह देख के गेम में आ खेलने आ चल रेड हेडी हेड हेडी हेड बहुत ही हेड मारा आहा हेड शॉट आहा हेड शॉट का मज़ा ही अलग है अभी क्या बताऊँ रेड नंबर देखूंगा तो मज़ा ही मज़ा मज़ा ही मज़ा क्या बताऊँ रेड नंबर नहीं तो मज़ा ही नहीं गेम में अभी और एक बंदा इसको हेड कर रहा है खत्म डाटा बाय बिहार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना ओके